に山辺の峰と書いて結城と言います皆さん短い時間ですが今日はよろしくお願いします岩手で仮設住宅などをね訪問しながら励ましをテーマにしたソングを作り去年のね11月に4枚目のシングルを出しましたその「めぐる」という曲をお届けします Thank 曲の「レンゲ」という曲をねお届けしていきたいと思いますそしてあの東京でも葛飾 FM で毎週日曜日あ第1日曜日の夜7時から 30分間のね「勇気のエポック」という番組もしていますので今日ご縁した皆さんにねぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思いますそれではラストに私のデビュー曲の「レンゲ」をお届けして終わります つるなき虫なあなた何も持たずにつまずきながら未来の扉探していた大切なあなたからの手紙今も私を